हेलो हाँ बोल मैम मैम बस ये बोलने के लिए फ़ोन किया है कि आज तो वो अल्लाह वारियाँ तेरा यार हूँ मैं तेरे जैसा यार कहाँ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे लोड़ा लहसन वगैरह के साथ तू मेरी फ़ोटोज़ कहीं डालता है नहीं डालता उससे मेरे कोई लेना देना नहीं है तू बस मुझे ये बता अंत तक मेरे साथ रहेगा या नहीं अबे भूसड़ी के गर्लफ्रेंड नहीं भाई हूँ मैं तेरा गांड फट के चार चिथड़ों में बट चुकी होगी फिर भी साथ नहीं छोड़ूंगा रख फोन ठीक है बात